es werden Steuern bezahlt in der Slowakei. Aber jetzt mal zu Ihrer Solidarität. Die Eurozone ist äh, auf bestimmten Regeln aufgebaut und äh, zum Beispiel direkt im Lissabonner Vertrag, also das ist ja immerhin die Verfassung der EU, da steht Artikel 125, der sagt, jedes Land haftet für seine Schulden selbst. Mhm. Das, ist, doch nicht vom, das ist doch nicht vom Himmel gefallen, ne? dieser Artikel. Das hat seinen Grund, dass der da drin ist. Und dann kommen Sie mit denen reden, mit, mit denen reden, ja hier Solidarität. Da steht ein Artikel und, und es werden die Regeln gebrochen. EZB darf keine Staatsanleihen aufkaufen, sie macht es. Es darf, jedes Land haftet für seine Schulden selbst. Es wird wieder gebrochen. Mit welchem Recht werden diese Regeln gebrochen? Und wenn sich jemand äh, dagegen äh, auflehnt und sagt, wir sind dagegen diese Regelbrechung, da kommen Sie mit Ihrer Solidarität. Davon war nie die Rede. Herr ist war zunächst Man muss mal eins festhalten. Man Im Interesse der Slowaken muss man mal eins festhalten. Sie repräsentieren also. eine verschwindende Minderheit Ihres Landes. Alle anderen Parteien, alle anderen Parteien, dass ich nein, Sie Ihrer Partei. Bleiben Sie alle bei den Argumenten, Herr Schulz. alle anderen Parteien Ihres Landes sehen das anders und ich bin froh, dass es so ist. Was, repräsentieren Sie? Solidarität aus Europa bekommen hat. Herr Burkhardt, ist jetzt dran und hier kommt, hier kommt die Frage. Wieso persönlich? Sie sind der Chef einer Partei. Im Übrigen bis dato haftet dieses Land. Sie sind Chef von was? was repräsentieren Sie? Wer hat Sie gewählt, Herr Schulz? 700 ich bin ich repräsentiere 754, 754 Präsidenten. Ich bin der Präsident von 754 Abgeordneten des Europaparlaments. Die repräsentiere ich. Wir haben 300.000 Leute gewählt. Und Sie sind in Ihrem, Sie sind in Ihrem Parlament abgewählt worden wegen Ihrer Haltung. Ja, sicherlich sind wir abgewählt worden, weil wir uns erlaubt haben. Das alles ist Europa und jetzt ist Herr Bosch.